diario de Gustavo, tomo 2, página 19. Querido diario, hoy quiero comentar más sobre mis aventuras que he tenido en, que he tenido en todas mis aventuras me fui haciendo más amigos y otros los veía en YouTube. YouTube conocía una famosa y muy popular aventura de nombre Meos y mis amigos. excelente y y ha tenido muchas aventuras aquí en mi World, al igual que en Minecraft. Sé que tiene más aventuras en Minecraft, en Minecraft lo digo porque he visto sus divertidos y entretenidos videos llenos de bastante humor. Ella tiene muchos amigos, entre ellas su famosa y también su amiga Sammy, que es una pro igual que ella. Ellas he visto que tienen a sus novios en novio de es el famoso Cairo, quien los, quien los he visto juntos en sus aventuras. Todos ellos son fantásticos. He visto sus videos que están llenos de Pero la mayoría de mis aventuras están aquí en mi Durante todas mis aventuras aquí en mi he visto y conocido a muchos amigos. En una de mis aventuras conocí al amigo del Misra, un camaleón de nombre Popo. Tiene una gran habilidad, su habilidad es cambiar de color. Le sirve quizás para esconderse de los monstruos. en mis aventuras, un día conocí en una cafetería a una encargada. Era la amiga de señor gato, amablemente me invitó un café con donas y me dijo, encargada de, de café, ¿conoces a señor gato? Le respondo, lo conozco bien. Cuando terminé Explorando. de los amores secretos es el de Florcita y ese señor gato que, que he atestiguado en sus aventuras de Minecraft. Por otro lado, en otro mapa que exploré encontré a Rivax, otro amigo del señor gato. name my Estuve aquí mejor, por ejemplo. bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Y continuar si tengo que transcribir mi diario en Word aquí en la computadora. Hasta entonces. A ver, vámonos a la computadora. Y estoy diciendo el sistema operativo es Windows 10. A ver, vamos, vamos a iniciar.